Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Agora o bicho vai pegar. I delivered through danger. I love feeling... You do what you have to.